しぶきを踊らせていただきます精一杯踊りますのでご声援のほどよろしくお願いいたします会場の皆様に「ヘイ!」よろしくお願いしますそれでは参ります上川金しぶき